Migrastudium també acull els fills dels immigrants. A l'espai Somi, cada tarda, un equip de voluntaris ajuden els nens i nenes a aprendre català i a fer els deures. El seu progrés és molt ràpid i és fàcil de donar-se de que són feliços. Per, perquè aprenem moltes coses i, i també juguem una soneta. Al principi doncs, ens trobem que són nens eh, doncs això que estan molt sols, molt apartats, que necessiten molt l'acompanyament d'un adult, eh, que estiguin molt pendents per ell, d'ells, i després, doncs, clar, vas veient com ells mateixos ja van establint xarxes, el fet de poder-se comunicar pues, doncs, mm, obre moltes portes. No? I llavors veus que, que això, que nens de diferents països, pues, doncs, que el seu, la seva llengua comuna és el català. No? Per mi, eh, on ens juguem més és amb els fills dels immigrants o sigui, les persones estan disposades a fer esforços durs perquè els seus fills tinguin endavant, arribin a una situació millor de la que ells han estat, etc. No? Si això s'aconsegueix, podríem dir que el procés migratori ha reeixit. I això és possible. Aprenc a parlar, a escriure, aprenc a fer de tot, jugar, si els nens se senten atesos efectivament, emocionalment, compresos, eh, jo crec que això senta les bases de que l'aprenentatge es produeixi de manera positiva i es visqui bé. I, i el fet de sentir-se efectivament recolzats aquí, en un país nou, en un lloc nou, jo crec que també els ajuda a sentir-se acollits i a sentir-se a gust en, el, en la societat on han vingut a viure. No? I les inversions que es poden fer ara per <clears throat> afavorir això són poca cosa comparat amb el benefici que s'obté. I, en canvi, el que ara es podria perdre si aquesta gent no, no troba després unes condicions, no es preparen per, per trobar unes condicions, seria, seria molt, molt dolent. O sigui, molt dolent en el sentit de frustració personal i, evidentment, de conflictivitat. es la promesa y amén.